boleh tahan kuat tu. Hai YouTube, saya Sean daripada Blastermania Alright, so hari ini kita berjumpa kembali dan hari ini ada unboxing lagi Ya, ada unboxing lagi So, model ini adalah model yang dah at least dalam 2 bulan lah Sudah dikeluarkan 2 bulan tapi disebabkan 2 bulan sebelum ni kan tahun baru China lah Lepas tu ada virus lah, macam-macam lah Sampai sekarang baru kami dapat Alright, kita lihat apa model ni Ah, ha. ha, ini dia So, uh, nama brand memang Sean tak pandai nak baca langsung <laughs> So, ini adalah MAC-10 Kita panggil MAC-10 je lah ah. So, MAC-10 Kalau anda ni memang peminat gangster <laughs> So anda faham lah ataupun anda lah apa tu Mac 10 Sebab biasa kalau dalam uh, filem-filem dulu-dulu kan uh, Gangster-gangster ni suka pakai Mafia-mafia ke gangster-gangster ke suka pakai Mac 10 Mungkin kerana mudah nak sorok ke apalah Sebab dia tak besar sangat ha, Dia suka Oh kotak tu Ha ni dia Mac 10 Alright Mac 10 lah Jom kita keluarkan apa yang ada pada kotak So, tak lain tak bukan MAC-10 je ni hmm, MAC-10 Ok, MAC-10 ni buat daripada nylon ni Ok, selain MAC-10 MAC MAC dia ala-ala macam yang uh, Chris Vector punya Tapi dia besar sikit lah Ok, dan ada battery the battery 7.4 watt dengan USB charger ada ni ha oh, suppressor ataupun silencer suppressor ataupun silencer ni memang dapat lah okay, apa lagi ada gearbox satu pack cermin mata keselamatan ini yang penting lah kena pakai sentiasa lah so semasa dalam permainan ataupun di kawasan permainan sekarang kalau main dalam rumah pun jangan lupa pakai lah adalah botol botol simpan jawab okey okey jom kita lihat macam ni pula angle dia so battery memang 7.4 watt sama setting kamera masih lagi tak boleh nak fokus so nanti saya bagi close up lah ha, ha ini suppressor suppressor dia so dia pakai uh, panggil apa trade anti clockwise punya so ni uh, nanti saya pasangkan dengan uh, ni Mac Mac ala-ala macam Chris Factor punya Okay, masukkan jawab di sini nanti right. so macam ni je Mac release button dia di sini Mac release button tolak ke bawah boleh keluarkan Mac Okay, dan hole benda ni memang daripada nylon lah walaupun dia nampak macam kasar tapi dia memang nylon lah agak kasar sikit ha, ni safe dengan fire di sini ada safe mechanism di sini tolak ke depan ni boleh fire kalau tolak ke belakang dia safe lah cuma ni ketat sikit ha, macam tu ada tulisan Mio Cow 45 Auto RPB Industry in Haslanta GA USA sebelah sini pun sama dan kita masukkan ni ni eh anti-clockwise lah kena terbalik ok masukkan kena tekan sikit ha, masukkan ok so beginilah keadaan selepas dipasang memang dia punya size uh, mag 10 ni dia macam handgun lah juga jenis pendek lah that's why anda mungkin boleh jadikan dia side plaster kot ha, di sini boleh uh, ada satu rail yang anda boleh attach uh, attachment lah sama ada anda nak letak apa vertical grip ke nak letak lampu solo ke nak letak laser ke pun boleh Ini memang standard uh, standard rail lah 20mm dan di sinilah juga tempat uh, letak bateri sini okay, chamber battery kita masukkan bateri ni yang diberi 7.4 volt agak besar juga ruang bateri ni so bolehlah masukkan bateri 11.1 kalau nak nak tapi seperti uh, nasihat dulu-dulu memang kalau uh, masih lagi menggunakan gear set nylon memang tidak dicadangkan untuk menggunakan bateri 11.1 volt okay, dan uh, di sini ada charging dia kalau kita tarik charging ni memang dia akan prime lah Mac prime so dengar ha. ni siap ada Mac prime ok jom kita try dengar tapi dia memang lah tak ada semi cuma ada auto saja macam Gen 8 boleh tahan not bad uh, cuma dia punya uh, inner barrel tadi dah nampak memang akalik lah inner barrel sekejap sekejap sekejap push dalam bagi sikit masa ya ha ni dia so daripada akalik dan rasa ni bergerak tak dia punya ni Okay, tak bergerak Oh, kalau dengan suppressor ni bunyi dia lebih sedap. Tanpa dia bising sikit. Kalau dengan suppressor dia memang bunyi lebih sedap lah. Dan nanti kita akan test FPS testing. Dan tanpa ni lah. Kita nak test FPS kan. Tak nak ada ni kalau tak nanti diganggu. Sebelum kita nak test FPS tu, kita timbang sikit. Kita timbang-timbangkan dia sikit ya jumlah keseluruhan berat campur dengan suppressor ok berapa berat betul nampak tak 588 <laughs> gram saja. so memang ni ringan tapi memang body dia solid lah daripada nylon lah cuma kasar sikit lah dia punya kerja tangan tu barang tak berapa nak mahal macam tu lah Okay, so sebelum uh, nak test FPS testing, kita kena reload dulu kan. So, memang kita menggunakan Jabo eh. Ah. Jabo ni size 7 ke 8 mm. Memang kalau anda tekan kuat sikit, dia aduh, dia pecah. Ha, nampak dia pecah eh. Hanya boleh menggunakan Jabo dan tak boleh menggunakan benda selain daripada Jabo lah. Okay, nak reloadnya di sini. masuk banyak juga ni Mac dia agak besar ok Mac dia agak besar dan kita siap Mac prime kan dia dulu alright jom kita pergi test fps ok so sekarang kita test fps di belakang rumah so ini Mr. Chrono sudah ready. So sekarang kosong ah. Mr. Chrono sudah kosong. Right. Kita mulakan. Satu tujuh satu. Eh, satu tujuh sembilan. Satu lima tujuh. Satu tujuh sembilan. Satu enam sembilan. Satu enam sembilan. 175 173 159 186 Jom kita pergi auto pula Alright so ini dia uh, Dapat dalam 11 biji Satu saat Dan 172 Average dia berapa ha, Tengok ni So maximum tu pecah, minimum average dapatlah around dalam 1.7 ke 1.75 lah. Alright, ini dia. Okay, so itulah dia review untuk Mac 10. Uh, ah, harap maafkan Sean ya kerana ini adalah buat review di rumah So masih banyak lagi <laughs> tempat yang hmm, tak sesuai untuk dijalankan test So kena beralih ke sana sini Apapun uh, ini adalah model yang simple tetapi uh, nampak macam agak kuat So kalau anda nak dapatkan model ni try lah PM-PM kan Sean ya Sebelum kita berakhir kepada anda semua, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Okey, kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye!